Я один. Мне 7 лет. Я снимаю видео про все то, что мне нравится. И я люблю играть в Майнкрафт. Я люблю готовить. Я люблю собирать лего наборы. Я люблю петь. Я люблю играть на фортепиано. Я люблю путешествовать. Я люблю своего попугая Байку. И, конечно, я люблю играть в свои игрушки. Смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Мистер Диня. До новых встреч и всем